То, что было на белом, откроется потом. Мой рок-н-ролл — это не цель и даже не средство. Не новое, а заново, один и об одном. Дорога мой дом, и для любви это не место. Дорога мой дом. И для любви это не место Прольются все слова, как дождь И там, где ты меня не ждешь Ночные ветры принесут тебе прохладу На наших лицах без ответа Лишь только отблески рассвета того Где ты ждешь. А дальше это главное, похоже на тебя. В долгом пути я заплету волосы ленты. И не похожий на покой Я знак подам тебе рукой Прощаясь с тобой Как будто с легендой привет Принесут тебе прохладу На наших лицах